नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज जहां मैं दूंगा आपको बहुत सारा नॉलेज में दोस्तों मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं कि दोस्तों जो मेरा पुराना नंबर था seven five double six eight three triple five one ये नंबर मेरा बहुत समय मतलब लगभग एक साल पहले जो है व्हाट्सअप ने ब्लॉक कर दिया था लाखों मैसेज आने और जाने के कारण तो दोस्तों अभी अभी ये नंबर मेरा दोबारा से चालू हो गया मतलब इसमें मेरा जो व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट था वो वापिस से एक्टिवेट हो गया है तो दोस्तों हम फिर से इसी व्हाट्सअप नंबर को यूज करने वाले हैं और ये वाला जो मैं नंबर दिया दोस्तों ये भी चलेगा अब जितने वीडियो में मैंने ये नंबर दे दिया है तो दोस्तों उतने वीडियो के लिए मुझे ये नंबर भी चालू ही रखना है और ये वाला तो मेरा परमानेंट नंबर है ही सही जो आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ रहता है तो आप आप जब भी मुझे मैसेज करें तो मुझे इस वाले नंबर पर सेवन वाले नंबर पर मुझे मैसेज करें और कोशिश करें कि इस पर मैसेज ना करें और यही मेरा पेमेंट वाला नंबर भी आप गूगल पे फोन पे या पेटीएम या जिस भी से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सभी पे मैंने यही वाला नंबर जो है डाल दिया है ठीक है तो आपको जब भी पेमेंट करना है इसी पे करना है जब भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इसी नंबर पे करना है और दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि केवल आप ही लोगों की वजह से ये नंबर वापस आ पाया है आप ही लोगों का प्यार जो मिला आप लोगों का जो सपोर्ट मिला उस वजह से मैं ये नंबर मेरा दोबारा से व्हाट्सएप बिजनेस में आ गया है मतलब दोबारा से मेरा एक्टिवेट हो गया है इसके लिए दोस्तों मेरा आप सभी लोगों को दिल से आभार हृदय की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा इसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद पास में जो बेल आइकोन है इसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग और हेल्थ रिलेटेड वीडियो की जानकारी वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी वो सबसे पहले मिल सके ओके फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम